رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الموجهة للعاملات والعمال بمناسبة إحياء اليوم العالمي للشغل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أخوات العاملات إخوان العمال بمناسبة اليوم العالمي للعمال أتوجه إليكن وإليكم جميعا بالتحية والتقدير وأنوه عاليا الأوضاع الاستثنائية الطارئة نابع ولا شك من النهج الذي سار عليه جيل من الوطنيين الأحرار من أسلافكم الذين اختاروا أن يكونوا من طلائع ثورتنا المجيدة من أجل الحرية والاستقلال وأن يخوضوا بعد ذلك بشرف واقتدار معركة بسط السيادة الوطنية على طلواتنا وإنني لأنحني إجلالا أمام التضحيات الجسام التي ستبقى خالدة في الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري وأترحم بخشوع على أرواح كل أولئك الذين نالوا الشهادة بعزة وشموخ دفاعا المسلح وخلال سنوات الإرهاب الهمجي وإننا لنحسب إخوانهم وإخوانهم ممن التحقوا بهم من مختلف الفئات والمهن وهم على جبهة مكافحة في اندرجنا فيها على إقامة مظاهر التقدير والعرفان للعاملات والعمال تكريما للعمل والجهد والتضحية بل إن الفاتح من شهر مايو فرصة متجددة للوقوف على القضايا الأساسية المطروحة في عالم الشغل وعلى ما ينتظرنا في المستقبل من تحديات تستوجب تعميق الوعي بأهمية العمل واعتباره القيمة الحقيقية لأي مسار تنموي أو مشروع نهضوي وهو ما يدعون اليوم إلى تعزيز مكانة العمال من إكراهات الأوضاع الناجمة عن الحالة الوبائية ولتسوية وضعية أصحاب العقود ما قبل التشغيل ونحن نتجه تدريجيا لاستيعاب أعداد من شبابنا الأبطال في مناصب الشغل بوضع آليات لدعم المؤسسات الاقتصادية المدعوة للمساهمة في امتصاص اليد العاملة وإلى التخفيف البطالة عبر مقاربات تتلائم مع مقتضيات اقتصاد المعرفة لا سيما عبر المؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة وهنا أحيي كافة المجهودات التي تبذلها المؤسسات لحماية مناصب العمل والأجور برغم الوضعية الصعبة وأشيد باقتحام شبابنا عالم المقاولة متمنا قدراتهم على خلق فرص الاستثمار بما يملكون من مهارات وإبداع وقد بدأت بوادر مساهمة الشباب في خلق الثروة ومناصب الشغل تعطي النتائج المرجوة الأمر الذي يوجب المزيد من التشجيع والتحفيز على الانخراط في نمط اقتصادي جذاب يتحمل جزءا من أعباء البطالة التي نسعى بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة للتخفيف منها بالموازاة مع تعزيز مكانة العمال كما أسلفت وخاصة الطبقة المتوسطة والطبقة الهشة العاملات أيها الإخوة العمال الأعزاء وفاء لما قطعناه على أنفسنا سهرنا منذ أكثر من سنة على الإعداد للدخول في حركة في حركية اقتصادية متحررة من قيود البيروقراطية ومن ممارسات الانتهازيين المفسدين ولئن كانت الأوضاع الطارئة بفعل الوباء حالت دون تحقيق بعض أهدافنا في الآجال المرسومة فإن الإرادة السياسية ازدادت صلابة من أجل تسريع الإنعاش الاقتصادي في سياق حوار واسع مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين ولنا كل الثقة في إمكانيات بلادنا وثروتها وفي نجاعة الالتزام بخارطة الطريق الواقعية الجريئة التي اعتمدناها وهي كفيلة بإحداث القطيعة مع ما كان سائدا من أنماط لإدارة الشأن الاقتصادي بذهنيات الريع والاتكال والنهب إن عاملاتنا وعمالنا هم جوهر الطاقة المحركة للاقتصاد ولذلك فإن كل إشكال التعبير المطلبي في مختلف القطاعات ينبغي أن يراعي مصالح المواطنين وأن تكون تحت سقف قوانين الجمهورية وأن لا تكون مطية تندس من خلالها نوايا الاستغلال المشبوه فلقد أثبت بهذه المناسبة وإن نحيي رصيد نضالات الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكافة الناشطين وإننا في هذه المناسبة وإن نحيي رصيد نضالات الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكافة الناشطين في الحقل النخابي نستحضر به الجبناء الذي نظر به الجبناء الدمويون ونؤكد الاهتمام الكبير الذي نوليه لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لعاملاتنا وعمالنا في مختلف القطاعات أيتها السيدات وأيها السادة إننا على مقربة من انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعية الثاني عشر جوان القادم يشكل هذا الموعد كرهانا حيويا سيقوله الشعب الجزائري برادته الحرة والسيدة من أجل بناء مؤسسات قوية وذات مصداقية بعد أن تمت إحاطة هذا الاستحقاق الوطني الهام بكافة شروط النزاهة والشفافية وتسخير الإمكانيات اللازمة يؤدي الناخبون واجبهم في كنف السكينة والثقة في المستقبل وإننا هنا لنهيب بالمترشحين في كل القوائم المنتمية للأحزاب والحرة لخوض غمار الحملة الانتخابية في إطار ما تمليه ضوابط التنافس الشريف وأخلاقيات النشاط السياسي وندعو الشعب الجزائري وندعو الشعب الجزائري مجددا إلى اختيار ممثليه من النساء والرجال في المجلس الشعبي الوطني من الجديرين بحمل الأمانة وذوي الوفاء والدراية بالشأن العام الموثوق في سيرهم وأن يجعلوا من هذا الاستحقاق موعدا لإعلاء صوت الديمقراطية التهاني والتحية والتقدير لكافة العاملات والعمال تحيا الجزائر المشروع